ದಸ ಕ ಮಾ ಮುಲ ಯ මගේ නෑහිලෑවෙලා භාවනාවත් වාගේ ඔබ දෙසම බලා සිටියා කල්පයක් කල්වා ගෙන හිලැවෙලා නැතිවෙන් බූදේ මගේ දැන්වත් කියන්න ආදරේ දවසක හමු වෙලා යනවද ආයේ ලං වෙලා ලියනදා සිහි වෙලා සිත මගේ නැහිලා වෙලා තමයි ජීවිතේ නොලැබ බහත පූජාසනේ සිතුව පැතුරේ බොඳ වී ගියේ ලෝකයම මත නැති වී ගියේ යන්තම් බලන්න දැස් මගේ දැන්වත් කියන්න লাগে না